αυτοκίνητο με αρχικη ταχυτητα ταχύτητα V0 ίσον 50 μέτρα να τη χρονική στιγμή T0 ίσον το 0, επιβραδύνει το με επιβράδυνση α. Υπολογίστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή T1 ίσον 3 σεκόν, καθώ και πόσο έχει μετατοπιστεί το αυτοκίνητο μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή. Α αναπαραστήσουμε την κίνηση του αυτοκινήτου πάνω σε ένα σύστημα αναφορά. Τη χρονική στιγμή T0 ίσον το 0 το αυτοκίνητο έχει ταχύτητα με 0, ενώ τη χρονική στιγμή T1 έχει ταχύτητα V. Κινήθηκε επομένω με επιβράδυνση α και από τη χρονική στιγμή T0 έω τη χρονική στιγμή T1 μετατοπίστηκε κατά ΔΧ. Η κίνηση του αυτοκινήτου είναι μια ευθεία ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα V0, επομένω θα ισχύουν οι σχέσει 1 και 2. χρονική στιγμή έχει μετατοπιστεί κατά ΔΧ. Επομένω, από τη σχέση 1 θέτοντα όπου ισον το 1 προκύπτει η σχέση 1 τόνο. Αντίστοιχα, τη χρονική στιγμή T1 το αυτοκίνητο έχει ταχύτητα V. Επομένω, από τη σχέση 2, θέτοντα όπου ίσον T1, προκύπτει σχέση 2 τόνου. η Από τις σχέσεις 1 τόνος και 2 τόνος μπορούμε να υπολογίσουμε τα ζητούμενα της άσκησης. Για να υπολογίσουμε την ταχύτητα V, δεν έχουμε παρά να αντικαταστήσουμε τα γνωστά μας μεγέθη στην εξίωση 2 τόνους. Κάνοντα πράξει, τελικά υπολογίζουμε ότι η ταχύτητα V του αυτοκινήτου θα είναι ίση με 41 μέτρα ανά κατάσταση των γνωστών μεγεθών. Στην εξίωση 1 τόνος μπορούμε να υπολογίσουμε τη μετατόπιση ΔΧ. Κάνοντας πράξεις, τελικά υπολογίζουμε ότι η μετατόπιση ΔΧ θα είναι ίση με 136,5 μέτρα.